भीम सब बोलो सिर उठा के जय भीम ऊर्जा का मेरे स्रोत जय भीम जय भीम ना कोई जात पात जय भीम सब एक साथ जय भीम दिया समानता का हक जय भीम जय भीम सब बोलो हाथ उठा के जय भीम सब बोलो सिर उठा के जय भीम ऊर्जा का मेरे स्रोत जय भीम जय भीम ना कोई जात पात जय भीम सब एक साथ जय भीम दिया समानता का हक जय भीम भारत का संविधान बाबा भीम ने बनाया है अधिकार हमें समानता का दिलाया है लोग तो सारे बात करते हैं अपनों की बाबा भीम ने सबको अपनाया जय भीम सारी दुनिया बाबा भीम के खिलाफ थी जाति धर्म के नाम पर चलने वाली गद्दारी सी दुश्मन भी कोई बिगाड़ न सके भीम का क्योंकि कलम उनकी तलवारों से भी भारी संविधानिक हक दिलाया जिसे वो भारतीय नारी थी जो पढ़ लिख ना पाती घर से निकल ना पाती थी घूंघट बुरके और बंधनों की आदि थी हिंदू कोड भी जिसने दी फिर आजादी भी My national flag is saffron white green Ashok Chakra in blue center जय भीम जय भीम, is the strength of the pillar Bhima Koregaon is my victory driller Jai Bhim सब बोलो हाथ उठा के जय भीम सब बोलो सिर उठा के जय भीम ऊर्जा का मेरे स्रोत जय भीम जय भीम ना कोई जात पात जय भीम सब एक साथ जय भीम दिया समानता का हक जय भीम सोया परदेशी गाजली भीमाचा शोर आम्ही भीमाची पोर ज्ञान बुद्धीचा जोर देश असो परदेशी उदास भीमाचा शोर तो मसीहा झाला बहुजनाचा राजा उधार केला त्याने गोरगरिबांचा हा माझा सांगत होता माझा बाबा आजा खाबर पंजा नसतं डोक्यावर छप्पर तर तो जन्माला आला नसता केला रात्रीचा दिवस आणि दिवसाची रात्र स्वतःची त्यागून सुख दुःख केले बेनाचे शास्त्र दिले आम्हा वस्त्र बाकी आमचे महान म्हणून बाबा झाले विश्वरत्न परम पूज्य भारत रत्न केला दिवस जागून वर्गाच्या बाहेर बसून स्वतःची स्वप्न त्यागून सदा समुद्रा पार जाऊन मग भारतात परतून दिशाभूमीवर दिला आम्हाला बुद्ध धम्म जात एकच होती ताकदी म्हणजे माणूस की माणसाला माणूस म्हणून जगायचे दिले तंत्र ग्रंथ स्वातंत्र्य हक्क संता नाही बंधुत्व दूर लोटल्या त्यांनी त्या पिढ्या पिढ्यांच्या व्यथा मान वर जगायला शिकवले आम्हा सगळ्यांना तुला मला याला त्याला ज्याला हिला तिला प्रत्येकाला घटकाला समूहाला भारतातल्या जनतेला महिला समान समानतेचा हक समान दर्जा अशाया महामान वाला अकोटी कोटी प्राणा अकोटी कोटी प्राणा अशाया महामान वाला अकोटी कोटी प्राणा सब बोलो हाथ उठा के जय भीम सब बोलो सिर उठा के जय भीम ऊर्जा का मेरे स्रोत जय भीम जय भीम ना कोई जात पात जय भीम सब एक साथ जय भीम दिया समानता का हक जय भीम baby bop, jaggy.